de una religión sin sonarte a un pastor Te falta sincerarte ante tu propio interior, sincerarte Demostrarte que eres el mejor sin compararte y pararte Ante cualquier desafío que te pongan delante Antes no eras peor, solo que ahora eres un sabio Porque aprendiste de un error y luego otro que se cometió Y te sometió al cambio, loco No tanto de rostro, pero aprendimos gracias a nosotros Agradece a quien te presta nombre, porque nadie está en nombre para llorar a gusto y sentirse valiente en un instante que te frustro. Y no hablo de género, hablo de raza, yo me degenero mientras el tiempo pasa. Busca amigos no para fumar en la plaza, sino para disfrutar la vida y hacerla volar como un caza. Pasarle el truco a alguien me suena a egoísmo, porque evita proceso que sí o sí hay que vivirlo. Al igual que escuchar cantar, no te lo hiciste mal, el primer paso es admitirlo Unirlo y convertirlo en una perla Da igual si lo lamentas lentamente Construyes buenas cosas con trozas Y construyes con tu entorno y listo Vuelve listón y deja que fluya todo